जितने कचरा है सब सफाया कर पलटा सब ट्यूनिंग कर दे ये भाते अब भाते जैसे टूट गए थे ना ये भाते डालते सर सब पूरा है जैसे किसी का स्टोर टूट गया ये जर्मन रही है ये ये बहुत महंगा हाँ सब देख लो